还是兴奋，新的卡。哎，这样直接拿钱吗？哪有？哟，这是硬的。哦。那这个是啊。哦，这个这比以前好多了。以前那个，哇，真的超难按的。以前那个抠半天。 <laughs> 有。啊，这一样压样去吧。 是这样吗？真的吗？基本上不太一样。耶！哦，它是内砍式的，所以防水比较比较强。耶，透明的。哟，这样好多了呢。 哎，好神奇哦！用切用转的可以切换静音呢。你看，静音用转的。现在试一下指纹辨识，来喽。耶，很顺，没错。在，新客，好紧张，好兴奋哦。拿去边滑，边边滑水边拿这个讲电话，好 <laughs> 顺哦，而且不会突突的，平顺。我以前用那个都有点突突的，现在这个。 还蛮服帖的呢，顺哦，因为我每天就是不管训练啊、教学啊，就花水教学就接触水啊，所以这个对我来说是必备用品，夏天玩水必备的。对，特别功能就是可以拔眉，就是人家说，如果把手机丢到水里，你就给我电话之类的。 <laughs> 有救生圈，就是看一下看一下，大概看一下。噔噔，哎呦，水哦，手机的救生圈对。 那这怎么弄？一样穿过去。等下先拿起来。哎呦，那这个要挂哪里？看一下。哎呦，是哦，这个手机吊饰孔哎，以前都没有。哎，掉一下，掉一下。哟，哎，还蛮好穿的，其实。 <laughs> 我还以为我还以为要穿很久。设计不错，设计不错。哇，以前最担心就是这个掉到水里就惨了，就现在这个，赞，不怕了。降落伞，以，还可以。 跳绳可以带着哦，还没有看小孩说。看 <laughs> 这还可以有功能是套在手上的。你看这样，对，滑下水，再自拍一下，再开个直播，N 最爱的，帅潮。看这样去海边，多帅！让 <laughs> 别人你看没有这壳，去海边玩沙就要被收在包包里，有要拿出来拍美跟自拍合照，多帅！好，迫不及待去玩水，去海边。 Yeah.